Canelo 네, 가장. 아, 맛있어. 그러니까 нұрбек сен мындай чай қойшы чай берші чайдан башқа бір тема білесің бе анан эмне жөн эмне дейин анан канча жылдан бери жашап атабыз да эшикти кирип чай койчу чай берчи чай алып кел чай чай мындай башка окшоп башка темалар жөнүндө эмес сүйлөшсөк болбойбу мисалы жок мындай карасам мисалы чыгармачылык жөнүндө маданият же мындай бир башка адамдардай болуп адабият жөнүндө сүрсөк болобу экөөбүз ооба болот кел отур сүйлөшөбүз болту анда так островский островскийди окугансыңбы островскийдин чыгармаларын островский <sighs> Stress geçiyor. Оқымайсың мен. ана кімде саған а лермонтов лермонтов не лермонтов лермонтовтың ырларын жаттаған мектепте лермонтов жоқ аны деле оқыған емеспіз жантан бері мен неле орыс адабиятынан айтып атам мен <laughs> қырғыздардан айтып атамын мен қырғыз ошентче не дейсиң мен балтыран неме жанагы кеңеш жусуповдун чыгармаларынан окугансың да кайсы кеңеш жана биздин эле кеңешпи трактор айдаган кеңешпи жынычы трактор айдаган ошол кеңешпи жок жана чыгармалары бар го кеңеш жусупов жазуучу тааныбайсыңбы қандай айтушы чай тұрып шай қойшы анау 됐ті құрсақ